ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਡੀ ਐ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਡਾਈ ਹੋਣੀ ਐ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਪਿਆਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਣੀ ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਤਾ ਕੁੜੀਏ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ